Na sasa, tuangazie taarifa kutoka Pokot Magharibi. Wakati wa ndoa ya kitamaduni, jamii ya Turkana huzingatia mila, tamaduni, historia na itikadi kali ambazo ziliwekwa na mababu wao. Mwanamume aliyeoa kabla hajafanya harusi rasmi ya Kiturkana ni sharti afanyiwe tambiko ya kutakasa familia aliyoipata nje ya ndoa. Evans Jaola na makala haya. Tofauti na jamii zingine, harusi ya jamii ya Turkana hufanywa kwa boma anakozaliwa bibi harusi. Baada tu ya familia bwana harusi kukamilisha kulipa mahari, wazee wa ukoo ya mke hutenga uwanja wa kufanyia harusi itakayokuwa mbali na makazi ya watu. Alafu kutupaka hiyo hiyo masamadi ya kondoo na kuniwekea mimi na my husband hii hii kitu ni mafuta tu ya tumbo ya kondoo na tumepakwa hiyo masamadi ya kuonyesha hawa wamefurahi na wametupea anoke kuendelea na maisha yetu. Alafu hiyo jana jioni, mkiona watu wakipakwa hiyo hiyo white nini, hiyo inaitwa emnyen hiyo ya white ilikuwa ni kwa over mimi na watoto yangu to the other clan. Alafu leo sasa asubuhi ni kuambiana kwa heri kwa njia mzuri, na hawa ndio wameua hiyo kondoo kutufanyia hivi ndo tuende tukiwa salama. Justus Amoni na Cecil Ishu wameishi kama mme na mke kwa zaidi ya miaka kumi na pamoja wamejaliwa watoto wanne. Kulingana na jamii hii, kuwa na watoto kabla ya harusi kufanywa inamaanisha tu watoto watakuwa si wako, bali ni wakina mke wako. Watoto wangu kama sijafanya harusi kama hii, wakati wa, wa, mmoja ataanza kuoleka kwa hii harusi kama hii, ni wajomba wake, watu ya mwanamke ndio wanakula hiyo mali yote mi nitakuwa nakaa tu kama nitakuwa nakaa tu kama eh, takaa kama mtu sio, watoto sio wangu, lakini wakati umefanya sasa harusi kama hii, watoto ni wako kirasmi. Hata watakuja kama wanaomba kwamba saidia hizi mbuzi mbili, saidia tatu, sasa watachukua kwangu. Siku ya harusi, haijalishi wapo maharusi wana elimu, pesa ama taaluma, wote huvalia sawa harusi huvalia ngozi aina yake na kupewa fimbo maalum kwa jina ebela, huku bwana harusi akivaa shuka na kofia iliyotuka fedha za mbuni. Kinyesi cha ng'ombe aliyechinjwa pamoja na mafuta meupe inayoitwa emunyen hupakatwa kifuani mwa familia, nyama pia huwekwa shingoni. Tunafaa hiki tunajipaka tukienda kuchinja nini, kuua hiyo ndume yetu. Hii ni kumaanisha any cleanness, yani tuna clean kwa hiyo barabara yote, kwa sababu hii ndume ni nyeupe, tunajipaka. Kama kuna kitu yote iko kwa barabara itakuwa inapotea tu, mambo yetu yote kuwa nyeupe. Kukamilisha sherehe, bi harusi atampelekea mme wake pamoja na wageni wengine chakula akiwa tumbo wazi. Mwanamke akienda nje ya doa kuna maneno ambayo itaanza kufanyika, hata wanyama kuna maneno itafanyika ambayo ni abnormal, ambaye si maneno ya kawaida. Hata kwa boma watu wanaanza kuwa na ugonjwa wengine ambayo si mzuri, mpaka itafika pale itaonekana tu kuna mtu amefanya maneno hapa. Kutoka kijiji cha Lopur katika kaunti ndogo ya Turkana Kusini, nikiripoti jina langu ni Evans Jaola. Raya, Raya, Raya, Raya, Raya,